皆さん、こんにちは。グラグラグラアフタヌーンというか、はい、エブリ r ン。あの、So, this is a bilingual、uh, worship set. So, we have slides too. So, let's please sing along. これこれはバイリンガルで、えー、ウォーシップセットを作っていますので、賛美セットを作っていますので、えー、どうぞスライドもありますので、えー、一緒に詩を賛美したいと思います。 真実はまさに偉大だ変わらず間違わない主あなたの約束はその通りになる変わらず間違わない衆 聖なる方を your love and grace? What is your love and grace? You never change, you never fail, oh God. も神の愛はやまない変わらぬ愛つまずいても哀れみ日ごと与え変わらぬ愛 としえの神その愛は変わらず涙の夜も朝には喜び満ちる can't separate Even if I run away Cause your love never fails I know I still you make mistakes But you have me mercy for me every day Cause your love never fails never changes. They may be vain the night, but joy comes in the morning. And when the ocean says, I don't have 方は全てを益とする方主よあなたは全てを益とする方夢夢 All things work together for me They may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the I don't have to be afraid, because I know that you love me. So I'll never fail. day. saw the for you alone. Oh, oh, oh. I saw を吹き飛ばし嵐にもめげず我が魂立ち上がれ sing of your amazing grace to the living God. 謝します命の恵みを心から主よ感謝します命に勝 謝しますすべての恵みを心から主よ感謝します命に勝るその恵み ます愛します心注ぎただあなただけしたい求めますもちろんイエス ます愛します心注ぎ ます本当に私たちが心からあなたを慕い求めます、えー、本当にイエス様あなたが共にいてあなたが私たちの心に、えー、愛を注いでくださいまた私たちも心から、えー、あなたを愛していくことができますように助けてください、えイエス様の皆によってお祈りします In Jesus name Amen